Simbo, terima kasih telah setia dengan channel Oma Simbo. Dan untuk episode kali ini, tim Oma Simbo berkesempatan sowan dan silaturahmi ke pemakaman Kiai Ageng Pawiro Purbo atau yang lebih akrab dipanggil Doro Purbo. Mungkin bagi beberapa masyarakat Jogja tidak asing lagi dengan letak makam Doro Purbo karena lokasinya tepat di pinggir jalan Kusuma Negara posisinya berada di sebelah timur komplek Taman Makam Pahlawan Yogyakarta. Oh ya, bagi anak-anak Simbo yang ingin berkunjung ke lokasi ini mudah saja bisa menggunakan aplikasi Google Map dengan kata kunci makam Kiai Ageng Pawiropurbo. Doro Purbo adalah cucu dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-6 dari garis ayahnya Gusti Pangeran Haryo Suryo Mataram I. Beliau putra keempat Gusti Pangeran Haryo Suryo Mataram I yang dilahirkan di Yogyakarta pada 28 Februari 1869 dengan nama kecil Raden Mas Kusrin. Selama hidupnya, Doro Purbo bertempat tinggal di Jalan Tukangan 17 Yogyakarta dan beliau wafat pada 4 Mei 1933 tepat usia 64 tahun. Pada kala itu, saat usia 13 tahun, Doro Purbo diasuh oleh pamannya yang bernama Gusti Pangeran Haryo Suryoputro karena orang tua Doro Purbo diasingkan oleh Belanda. Dan ketika umur 17 tahun, Noro Purbo diberi pekerjaan dan jabatan sebagai Bekel Punokawan dan namanya berubah menjadi Raden Bekel Pawiro Purbo. Pada tahun 1891, beliau menikah dengan Jiwaningsih dan dikaruniai anak bernama Raden Ajeng Sukiyi dan anak Doro Purbo pada saat usia lima tahun meninggal dunia. Dan selang beberapa tahun kemudian, disusul istri Doro Purbo juga meninggal dunia. Peristiwa tersebut membuat Doro Purbo sangat terpukul. Kejadian tersebut membuat Doro Purbo memutuskan keluar dari keraton pada tahun 1898 dan memulai perjalanan panjangnya menjadi seorang aulia melalui perjalanannya dalam mempelajari tasawuf selama tiga tahun di daerah makam Sunan Kalijogo, Kadilangu, Demak. Dan sekembalinya Doro Purbo dari perjalanan spiritual, Doro Purbo menghendaki kehidupan di luar keraton dan membuat beliau banyak berinteraksi dengan masyarakat. Melalui kelebihan yang diberikan Allah kepada Doropurbo Purbo menjadikan Doropurbo Purbo sebagai tokoh yang selalu dimintai pertolongan oleh masyarakat untuk membantu berbagai kesulitan hidup, baik dalam hal kesehatan, perekonomian, perjodohan, dan masih banyak hal lainnya. Dikisahkan, Doro Purbo sering melakukan perjalanan ke daerah-daerah untuk bertemu langsung masyarakat. Contohnya, seperti perjalanan beliau ke daerah Bukit Polaman, yang saat itu mengalami kekeringan. Atas arahan Doro Purbo, masyarakat di sana bisa menemukan mata air yang saat ini bernama Sendang Polaman. Selama hidupnya, Doro Purbo sempat mengangkat anak bernama Surip yang kemudian diasuh oleh Nyi Sukinah Ki Sukinah adalah seorang abdi dalam yang akhirnya diangkat istri oleh Doro Purbo. Dan setelah menikah, Nyi Sukinah mendapat nama Ibu Nyai Kasian Raden Ayu Panukmuwati.